bij Zorg. Ik wil u graag wat vertellen over diverse soorten toiletverhogers die verkrijgbaar zijn. Allereerst de standaard toiletverhoger die simpelweg over het toilet wordt geplaatst. De toiletverhoger met armleuning zodat je zelf ook kan opdrukken en toiletverhogers die over het toilet geplaatst worden. Allereerst de standaard toiletverhoger. zelf nog makkelijk van het toilet kan opstaan indien deze iets verhoogd is. Ofwel met deze verhoging en eventueel beugels waar u zich kan vastpakken, u makkelijk kunt opstaan. Het toilet verhogen van Tomzorg wordt altijd geleverd met deksel, met een hygiëne-uitsparing om jezelf makkelijk te kunnen reinigen en met twee klemsluitingen om hem goed te kunnen fixeren op het toilet. Dus deze wetsen verhogen wordt zeer eenvoudig over de pot geplaatst door middel van de beugels vastgezet en daarmee goed gefixeerd op de treppel. Geleverd met deksel, zodat u de tred puur kunt afzetten. En zoals u ziet, kan geplaatst worden zonder dat de bril of deksel wordt verwijderd. Dus ook eenvoudig weer van het toilet nemen en de treppel is weer terug als normaal gebruik. Naast de standaard toiletverhogers is ook een standaard toiletverhoger in een extra zachte uitvoering. Deze geeft nog meer zitcomfort simpelweg doordat het materiaal heel erg zacht is. Maar ook voor de personen die wat zwaarder zijn, zullen hier duidelijk wat meer comfort op vinden. Ook deze toiletzitting wordt eenvoudig door middel van twee beugels identiek je andere fret zit op het fret gefixeerd. Als u van het toilet moet opstaan, maar u heeft niet beugels, maar u heeft toch uw armen nodig om extra kracht te zetten om op te staan, dan is het interessant om een toiletverhoger te kiezen met armsteunen. Het voordeel is dat u deze armsteun kunt gebruiken om jezelf op te drukken. Verder heeft het toilet ook een deksel en hygiëneopeningen voor jezelf makkelijk te kunnen reinigen. Maar deze toiletverhoger wordt uitgevoerd met twee bouten. Deze twee bouten vallen exact in de gaten waar nu uw bril en deksel op vastzitten. Dit is nodig omdat deze toiletverhoging als die wordt gebruikt. En nu zet u af op de armleuningen, dat de toiletverhoging nooit kan kiepen als er op één leuning wat meer druk wordt gezet. Dus super gefixeerd aan het toilet. Als derde mogelijkheid is de overzet aanwezig. Deze wordt simpelweg Daarmee een trap verhoogd. En door middel van armleuningen heeft hij ook extra grip om op te staan. Het extra voordeel dat deze overzet verhoger biedt is een eigen bril en deksel, maar ook een eigen pal. Dat betekent dat u deze eventueel ook als poosstoel naast het pret zou kunnen gebruiken. Dus nogmaals, drie soorten toiletverhogers. Standaard, met armleuningen of als overzetten. Ik hoop dat dit u wat meer duidelijkheid heeft gebracht in de juiste keuze voor u de juiste keuze welke toiletverhoger u nodig heeft. Hartelijk dank voor uw aandacht.